Ulijifunza nini wakati umetoa statement kuhusu machinga amini kuhusu bodaboda afu kesho yake katika maeneo kadhaa bodaboda wanatoka na kush, kukushurutisha na kukwambia futa kauli, wengine wanakwambia sisi sio namna unavyofikiri wewe, unasema unawatetea watu ambao wanakwambia sisi tuko sawa, wengine wewe ulionaje? Ulichukulia? ah nilijifunza nilijifunza nini? Uh, kwamba kwamba uh, mkakati wa bodaboda ni mkakati wa Chama cha Mapinduzi saiko watu katika umaskini kwa sababu wamekosa alternative ya kuwapa ajira. Mm. Unafikiri zi, unafikiri yale matamko unafikiri yale matamko alikuwa na yanakuwa organized na bodaboda? Kwamba bodaboda anaweza akaita TBC, mm. akaita Star TV, mm. akaita Mwananchi, mm alafu bodaboda akawa na bana limewekwa na picha ya Samia, mama tuko, mama tuko na wewe. Ah, nisikilize, bodaboda kuna wanachama wa Chama cha Mapinduzi mm. CCM kuna chama cha hata Chadema wa, wako ni hivi, nitakwambia kitu ambacho ni very interesting mm. hakuna mm. ajenda imekuwa mbaya kwa CCM kama hii, kwa sababu wanajua bodaboda wakielewa mm. CCM, CCM itakuwa na hali ngumu kwa sababu moja tu mm wanajua boda nchi hii wanauelewa, wanauelewa mkubwa sana mm. na, kwa, kwa mfano nikwambie baada ya kauli hii mm. wafuasi wangu wengi wamekuwa bodaboda kuliko wakati wote. Umeona leo nilipokuwa nimetoka uwanjani, umeona nilipokuwa Karatu, umeona nilipofanya Arusha mara ya pili katika uwanja, umeona ilivyokuwa Mererani. Wale ni bodaboda wote walikuja kuni na wamenielewa, kwa sababu nawaambia vitu vitatu, vitu vitatu nawaambia. Moja, wanaokupa leseni ya bodaboda, kwa sababu hii kazi ni ya riski, waambie wakupe na life insurance. Ukipata accident ukafa, mtoto wako ama na mke wako wa taken care. Hakuna mtu sikiliza, sikiliza, sikiliza. Mm. Hakuna mtu ajua, hakuna mtu ajali. Mm. Unawaambia lifespan yenu yeye haiwezi kwenda over 20 years kwa kazi mnaofanya. Mm. Mnaamka saa kumi alfajiri, mnalala saa saba usiku, mtakufa na limonia, mtakufa na magonjwa ya macho, mtakufa na magonjwa ya kiuno na, na mgongo. Hii kazi ni kazi ambayo haiwezi kugarantii wewe ukifika na miaka 50. Hakuna mtu wa miaka 50 60 anaendesha bodaboda comfortably. Ni kazi ngumu. hasa unajiuliza retirement ya watu itakuwaje? yani kwamba kama leo una vijana 70% ya vijana wanaendesha pikipiki ndio biashara zao. Retirement yao itakuwaje? Maana yake retirement yao itakuwa ni very, yani maana yake ni kwamba serikali inaandaa watu wenye age ya kati na umri wa watu wazee kuja kuwa na mateso katika hospitali zetu. Nenda Kibong'oto wamejaa wagonjwa. Wa, wa, wa. Nyamaza nyanda nimalizie, nyamaza nyanda nimalizie. Mm -hmm. Lakini angalia majeruhi. Boda, ripoti ya mwaka 2013 ya serikali mm -hmm. iliyosema bungeni mm -hmm. kulikuwa na boda boda 10,000 nchi nzima mm -hmm. Mwaka huo walikupa boda boda almost 1,000 na majeruhi elfu na majeruhi karibu elfu moja elfu na mm. katika pikipiki 5,700 zilizopata ajali mm -hmm. ziliwa watu 1,000 na wengine wote wakawa majeruhi. Una vilema, una mtu amekatwa mguu huyu mtu hakuna mpango wote wa kumsapoti. Okay. Na, nyamaza nyamaza nyamaza, hii ni muhimu sana, nyamaza ni muhimu sana. Kama wamekutuma <laughs> sasa leo wamekutuma sawa sawa, umeelewa? Hawa watu hawa watu hawana muda wa kufanya parenthood. Mm. Anaondoka saa kumi alfajiri nyumbani. Mm. Anakwenda anafanya kazi ya pikipiki. Mm. kwanza kwa tajiri elfu kumi aanze kutafuta ya kwake. Mm-hmm. Hali mm -hmm. inazidi kuwa mbaya, akai na mtoto wake amuoni mtoto akienda shule, amuoni mtoto akirudi. Watoto wote nchi yote wana tabia ya Diamond karibu na, na Alikiba, kwa sababu ndio wanamuona kwenye TV full time, hawakai na wazazi wao mm. na unapo mess up kwenye parenthood maana yake una mess up kwenye future generation ya young generation, kwa sababu wewe uko hivi kwa sababu ile extended family ulikaa na babako na mamako pale nyumbani akawa nakutunza tunza, ukifanya hivyo anakugombeza. Una 70% ya community ya Tanzania sasa hivi vijana rika letu hawakai na watoto wao, kwa sababu hakuna ajira ambazo zinaruhusu zinaruhusu mwingiliano wa namna hiyo. Hawana pension kwa mfano, sio ajira yenye pension, anakaa kwa shilingi 5000 kwa siku. Sasa mimi nasema hivi lakini vile vile upatikanaji wake wa, wa license. Mimi nimetoa ushauri nikasema, bodaboda huyu kwanza, bodaboda sio usafiri wa umma Hakunaga pikipiki usafiri wa umma duniani. Uwezi kufanya bodaboda ni usafiri wa umma. Bodaboda huwa ni shughuli za pikipiki on deliverance. Unachukua mzigo hapa, unachukua bahasha hapa kama posta unapeleka hapa. Ndivyo zinavyotumika nchi zoendelea. Lakini uwezi kufanya eti bodaboda inakuwa na usafiri wa umma. Mimi hapa Nyanda nikitoka hapa sasa hivi. Kesho asubuhi nikaenda nikanua bodaboda. Naweza nikapaki jioni posta nikaanza kuendesha. Hujui kama mimi ni, ni, na qualify kuendesha ama nini. Ndio nikasema hivi, kuwepo na private college nyingi bodaboda wafundishwa, unafundishwa dereva kuendesha pikipiki, unapewa cheti. Kile cheti ndio unakwenda kuchukua nacho kuchukua, ukishapata kile cheti unakwenda traffic wanakufanyia practice test, ndio wanakupa leseni. Bila cheti na leseni usiruhusu mpanda pikipiki kununua pikipiki katika duka. Kwa sababu gani? Hatuwezi kuendelea kuua watu na, na kuna instruction hospitalini hapa, kuna odi Bugando hapa, sikiliza na uende hapa, kuna eh, sun nini inaitwa sunlag hapa, ofi yako mheshimiwa ni bodaboda kupata kipato, bodaboda kuendesha. Hofu yangu ni kwamba bodaboda sio kazi na sio bodaboda, haipaswi kurasimishwa kama ajira kwa sababu sio public transport. Hofu yangu ni kwamba no, boda sio public kwamba sio watakufa, eh, sio watakufa, wanakufa mamia. Mm. Mimi nimetoka Karatu juzi mm. kufanya mkutano mm. niko kwenye group la watu wa Karatu mpaka leo mm na watu wanne wamekufa kwa bodaboda only one week okay. and Karatu, listen listen, na, na niko serious, niko serious. Tulia tulia tulia tulia, wewe umeniita mimi ndo mgeni. Tulia hmm. tulia, niko serious, sawa? Tulia. Wa, Karatu ni mji mdogo sana, una watu labda laki mbili. Talking about Arusha, Mbeya, Morogoro, Mwanza, kwenye madini hawa watu mwimbili Moi hmm. minimum kwa siku sita wanakwenda pale mpaka 14 Mwingine anaweza kukompea kwamba Mheshimiwa Lema, unajua vifo vya takwimu ya mama na mtoto kwa nchi yetu ni, ni, hivi okay, okay, okay, okay. Tu, tunaweza mtoto, mdogo, kweli mimi, mimi nataka kuwa mimi kweli naweza nikawa ni mjumbe wa kamati kuu Chadema hmm na kumpea vifo badala ya kukompea afya. Ndio maana tunajaribu kuzungumza. Yaani kweli mimi mjumbe wa kamati kuu Chadema nianze hapa kukompea kwamba ah, Lema hapana, mbona Ukraine wamekufa watu wengi Nyanda huko. Tegemea. Swali langu lilikuwa nilitegemea labda ungekuja na tayari tatizo lipo, solution ni nini? Kutoa CCM madarakani na washirika wake wote. Kwa nini isiwe bodaboda kukopeshwa na wakajiendesha biashara nyingine? Kwa nini iwe option ya kwanza ni kuiondoa CCM na sio kuwakopesha bodaboda ah, watengeze biashara nyingine? Kwa nchi gani? Listen brother, listen. Kwa nini option sio kuwawezesha? Ukitaka kutransform economy ya nchi mm. unaanza na ile cycle ambayo wewe umeiajiri. Mm. Swali moja. Mm. Mfanyakazi wa serikali wa nchi na private sector wa kawaida mm. anao purchasing power? Mwalimu nchi anao purchasing power? Mwalimu wa nchi akifanya kazi miaka 30 akalipwa kinywa mgongo, awezi kujenga bedroom tatu.